አውሮፓና ጀርመን ላለፉት ሶስት ሳምንታት የኢትዮጵያ መንግስትና የትግራይ ክልል መንግስት የገቡበት ጦርነት ኢትዮጵያውያንን ከማስጨነቅ አልፎ የዓለም አቀፉን ህብረተሰብም ትኩረት ስቦ ነው የከረመው። አሉ የተባሉ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሀን ሁሉ የኢትዮጵያውን ጦርነት አይነተኛ ርዕሳቸው አድርገው ነው የከረሙት። የፖለቲካ ተንታኞችና የአካባቢው የፖለቲካ እውቀት አለን የሚሉ ሁሉ እንደዚሁ በጋዜጣ በመጻፍና በሬዲዮና ቴሌቪዥን መስኮቶች በመዝለቅ ስለ ጦርነቱ ብዙ ብለዋል። የተለያዩ ሀገሮች መንግስታትና ዓለም አቀፍ ድርጅቶች የተባበሩት መንግስታትና የአውሮፓ ህብረት ጭምር በጦርነቱ ሊደርስ የሚችለውን ሰብአዊ ቀውስና የአካባቢ አለመረጋጋት ችግር በመጥቀስ ጦርነቱ እንዲቆምና እየተፈጠረ ያለው ሰብአዊ ቀውስ እንዲገታ አበክረው ጠይቀዋል፣ አሳስበዋልም። የአውሮፓ ፓርላማም ባለፈው ሐሙስ ውለው የኢትዮጵያን ጉዳይ ዋና አጀንዳው አድርጎ ነው ያለፈው። የፓርላማ አባላቱ በኢትዮጵያው ጦርነት ላይ ባደረጉት ክርክር ጦርነቱን አውግዘው ሁሉም ተፋላሚ ወገኖች ልዩነቶቻቸውን በድርድር እንዲፈቱ የሚያሳስብ ውሳኔ አሳልፈዋል። ፓርላማው ያሳለፈው ውሳኔ በተለይ የዶክተር አብይ አህመድን መንግስት ይበልጥ ተጠያቂ የሚያደርግና ጦርነቱ ካልቆመም ሌሎች ተጨማሪ እርምጃዎች ሊወሰዱ እንደሚችሉ የሚያመላክት ነበር። አንድ የፓርላማ አባል በንግግራቸው ለዶክተር አብይ ባስተላለፉት መልእክት ሚስተር አብይ ዩ አቺቭድ አ ሎት you slashed corruption. You achieved for more democratic openness. ዶክተር አብይ ብዙ አድርገዋል። ሙስናን ተዋግተዋል። የዴሞክራሲ ምህዳሩን ለማስፋት ጥረት አድርገዋል። ሆኖም ግን ይህ ሁሉ በቀን አራት ሺህ ሰዎች ደንበር አቋርጠው ወደ ሱዳን እንዲገቡ የሚያደርግ ሁኔታ እንዲፈጥሩ አይፈቅድለትም ሲሉ አሳስበዋል። የህብረቱ የውጭ ጉዳይ ኃላፊ ሚስተር ጆሴፍ ቦሬል በበኩላቸው ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጋር ከመገናኘታቸው በፊትና በኋላም ባስተላለፉት መልእክት እርዳታ የሚያስፈልጋቸውን ለመድረስ የሚያስችል ሁኔታ እንዲፈጠር ሁሉም ወገኖች ግጭት ከሚያባብሱ ድርጊቶች እንዲቆጠቡና ጦርነቱን በማቆም ልዩነቶቻቸውን በውይይት እንዲፈቱ ጥሪ አቅርበው ነበር። የህብረቱ ቃል አቀባይ ወይዘሪት ናቢላ ማስራሊ ሚስተር ቦሬል በኢትዮጵያ ጉዳይ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ብቻ ሳይሆን ከሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ሚስተር ሃምዶክ እና የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ፕሬዚዳንት ሚስተር ሙሳ ፋኪስ ጋር የተወያዩ መሆኑንም አስታውቀዋል። ቶክስ uh, uh, uh, ከዚያም አልፎ የኢትዮጵያው ጦርነት በመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ውይይት ሊደረግበት ይገባል አይገባም በሚሉ የምክር ቤቱ አባላት ከፍተኛ ክርክር ተደርጎበት እንደነበር ታውቋል። ጦርነቱ ለኢትዮጵያውያን አስደንጋጭ የመሆኑን ያህል በዓለም አቀፉ ህብረተሰብም ያልተጠበቀ በመሆኑ ጦርነቱ እንዲቆም የወዳጅ መንግስታት ግፊትና ጥያቄ የሚጠበቅ ቢሆንም በዚህ ፍጥነት በጸጥታው ምክር ቤት መድረሱና በዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃንም ይህን ያህል ሽፋን ማግኘቱ ግን ብዙ ጥያቄዎችን ማስነሳቱ አልቀረም። አውሮፓ በኢትዮጵያ የሚፈጠረው ቀውስ እስከ አውሮፓ ሊደርስ የሚችል የስደተኞች ጎርፍ እንዳያስከትል አብዝቶ እንደሚፈራ ይታወቃል። ከዚያም በላይ ለአካባቢው መረጋጋትና ከአሸባሪዎች ጋር ለሚደረገው ትግል ይህቺ አይነተኛና ስትራቴጂካዊት ሀገር ራሷ በብጥብጥ ውስጥ ከገባችና ቀውስ ከተፈጠረ መዘዙ ለሁሉም እንደሚተርፍ ነው የሚታመነው። በዚህም ምክንያት ዓለም ሁሉ በኢትዮጵያ የተፈጠረውን ሁኔታ በንቃት ቢከታተለውና ስጋቱን ቢገልጽ የሚገርም አይሆንም። ተጨማሪ ግን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ቀድሞ የጮኸው በተለይ የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ቀድሞ የተጠቃሁ ጩኸት በማሰማቱና ደረሰብኝ ያለውን በደል በደብዳቤ በመግለጹና ደጋፊዎቹም በአካል ጭምር በመገኘት በማስረዳታቸውና ተሰሚነትን በማግኘታቸው ሳይሆን እንዳልቀረ ይገመታል። ላለፉት ሁለት አስርት ዓመታትና ከዚያም በላይ በኢትዮጵያ በስልጣን ላይ የነበረው ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ከተለያዩ ፖለቲካዊና ፖለቲካዊ ካልሆኑ ድርጅቶች፣ መንግስታት፣ ዩኒቨርሲቲዎችና ግለሰቦች ጭምር የፈጠረውን ግንኙነትና ወዳጅነት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን መንግስት ለማሳጣት ተጠቅሞበታል ነው የሚባለው። በርካታ የመገናኛ ብዙሃንና የህዝባዊ ወያኔ ህርነት ትግራይ ደጋፊዎች የኢትዮጵያን መንግስት በተለይም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን የሚከሱትና የሚያሳጡት የሰላም ኖቤል ተሸላሚ ሆነው በአገራቸው ህዝብ ላይ ጦር አዝምተዋል፣ የአገራቸውን አንዱን ክፍል ትግራይን ከሌላ ጎረቤት ሀገር ኤርትራ ጋር በማበር ወረዋል በማለት ነው። ይሁን እንጂ እነዚህ የውሃት ደጋፊዎች በመገናኛ ብዙሃንና በተለያዩ መድረኮች ጭምር ዶክተር አብይን በትግራይ ክልል ጦር በማዝመት ሲከሱ የክልሉ መንግስትና ህወሓት በማዕከላዊ ጦር የሰሜን ዕዝ ላይ የፈጸሙትን ጥቃት አይጠቅሱም ወይም መስማት አይፈልጉም። የኤርትራን መንግስት በጦርነቱ ሳይገባ እንዳልቀረ ሲጠረጥሩ ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ወደ ኤርትራ ያስወነጨፈውንና የትግራይ ክልላዊ መንግስት ያመናቸውን ሮኬቶች ግን አያነሱም። ያም ሆኖ ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ በመከላከያ ሰራዊቱ የሰሜን እዝ ላይ ጥቃት መፈጸሙን ራሱ ካመነና ይኸው ህገወጥ ድርጊት ከተጋለጠ ወዲህ መንግስታት የኢትዮጵያን መንግስት በአጠቃላይ ጦርነቱን ሊፈጥር የሚችለውን የፖለቲካና ሰብአዊ ቀውስ በማሰብ እንዲቆም ከመጠየቅ ውጭ በግልጽ እርምጃውን ሲያወግዙ አልተሰሙም። በዚህ በኩል የኢትዮጵያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀው መኮንን በቅርቡ በአውሮፓ ያደረጉት ጉብኝት ውጤታማ እንደነበርና የብዙዎችን አገሮች አቋምም ሳያለዝበው እንዳልቀረ አምባሳደር ሂሩት ዘመነ በአውሮፓ ህብረትና ቤልጅየም የኢትዮጵያ አምባሳደር ከ DW ጋር ከነበራቸው ቆይታ ለመረዳት ተችሏል። ክቡር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ከአውሮፓ ህብረት የውጭ ግንኙነት ኃላፊና የኮሚሽኑ ምክትል ፕሬዚዳንት ከጆሴፍ ቦሬል ጋር ተገናኝተው በሀገራችን ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ተመካክረዋል። የምክክሩ ዋና ዓላማ ኢትዮጵያ እዚህ በሰላምን በማይፈልገው ቡድን በ TPLF ውስጥ ያለው በቃጣው attack ምክንያት በተለይም ደግሞ በብሔራዊ የመከላከያ ኃይላችን ላይ ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ እና በጣም ሕግን የጣሰ ሁኔታ በመሆኑ መንግስት ሕግና ደንብን ለማስከበር እየወሰደ ያለውን እርምጃ በዓለም አቀፍ ደረጃ ከማስተዋወቅ አኳያ በትብብር ካሉን ዋና ዋና አካባቢዎች ጋራም እንደዚሁ በአካል በመገኘት ከመወያየት ጋር የተያያዘ ነው። ስለዚህ ክቡራቶ ደመቀ ለሚስተር ቦሬል ያስረዷቸው ኢትዮጵያ ይሄንን ኦፐሬሽን እያካሄደች ያለችው በብሔራዊ ሰራዊታችን ላይ የተቃጣውን ጥቃት በተመለከተ ይሄ በሉዓላዊነት የመጣ ስለሆነ እንደዚሁ የሚታይ ስላልሆነ ይህነኝህን ይህንን ጥቃት ያደረሱትን ለህግ ለማቅረብ አስፈላጊውን እርምጃ ለመውሰድ እና የአጭር ጊዜ ኦፐሬሽን እንደሆነ ነው ያስረዷቸው። ይህንን ኦፐሬሽን በማካሄድ ረገድ በምንም መልኩ ከክልሉ ህዝቦች ጋር የተያዘ ነገር እንዳልሆነ፣ ሁለተኛ ኦፐሬሽኑ በጣም በጥንቃቄ የሚካሄድና የሰብአዊ ችግርን የማያመጣ እንዲሆን ለማድረግ በጥንቃቄ እየተሰራ መሆኑን ለማስረዳት ሞክረዋል። በሚስተር ቦሬል በኩል በቅድሚያ በአጽንኦት የተናገሩት የመንግስትን ሉዓላዊነት ያከብራል፣ በሀገር ውስጥ ያለውን የሪፎርም ሂደት ይደግፋል፣ ያም እንዲሳካ ይፈልጋል። concern ኑንም የሚገልጸው ወዳጅ አገር ከመሆኑ የተነሳ እንደሆነ አንስተዋል። አሁን ኮሬክቲቭ ሜጀር እና legal action ብቻ ነው መወሰድ ያለበት የሚለውን ዓለም እንዲረዳን ነው ለማድረግ እየሞከርን ያለ ነው የሚለውን አስረድተዋቸዋል በሚስተር ቦሌን። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባለፈው ቅዳሜ የመከላከያ ሰራዊታቸው መቀሌን መቆጣጠሩን ተከትሎ ጦርነቱ ያበቃ መሆኑን አስታውቀዋል። ይሁን እንጂ የኢትዮጵያ መንግስት ጦርነቱን ከመጨረስ ባሻገር በጦርነት የተጎዳውን አካባቢ ማቋቋም፣ የህዝቦችን መሠረታዊ መብቶች ማስከበር፣ ነፃነታቸውን ማረጋገጥ እንዲሁም ስደተኞች እንዲመለሱ መርዳትና በአጠቃላይ በአገሪቱ የተጀመረውን የለውጥ ሂደት ማስቀጠል የሚገባው በመሆኑ በዚህ በኩል የዲፕሎማሲው ጫና እንደሚቀጥል ነው የሚታመነው። አድማጮች፣ በዚሁ የዛሬው አውሮፓና ጀርመን ሳምንታዊ ዝግጅት ያበቃል። ገበያው ንጉሴ ለዲ ደብልዩ ብራስልስ